Cilik, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau buka unboxing ya guys. Eh. Oh ya, suka jangan lupa like, subscribe dan oh, pencet tanda loncengnya. Wow. Wow. get all of kedai ni. Mantu, mantu, cháo Đó, thấy sao? Cháo Cho sẵn phang khảo, phang hỏi xem. Hỏi xem. Phang hỏi xem. Ô, ta kể cho các bà hả? Ah. Tidak buka tiktok kaisa itu. cerita lah tulisannya gedek ini ya rasanya ah. no no no no no ya, hmm, ya, Ichi, ha? Cek sebuk, cepet nanti. 就是会不会 eh, <laughs> ini kira sama cowok nerere masa ya lah. wah ini buku cerita buku cerita lagi eh biar ici biar ici deh biar ici cerita mah biar ici cerita apa cerita wah cerita 等一下啦，不要全部打开。 一个一个好不好？这个数啦，这个数。Rukoya kuku buku cerita, Rek. Buku cerita. Berwarna itu. buku cerita. Mereka 这里面，好了，里面了。我还要往里面。我拿，我拿，我拿一箱了。我拿到了大箱子。没事了。妈妈，这个箱放里面，全部放里面。这个箱放里面把这个了，全部放里面。一起，这到这里，这里，对。 Kali ini saya mau juga Dan yang ketiga ini guys, kali ini saya mau cek mau cek semua. Wow, what a cam. So cool. Insya man man hawa. Cek Pengacara ulang tahun nih lore. Ulang tahun yang baik hari ini. bisa cuci ya pola di hmm. Ya, kan, kan cuci Tính 等一下，慢慢。哦，你看，快点了啦。这样了，得激烈，得激烈。 Ya, ya, wow, 个不要全部知道吗？嗯、不要一起，这个要切切，放这边。啊，冰淇淋那个，冰淇淋，冰淇淋。Wow, ya, oh, kayak gini gini nih. Mobil-mobilan ah. kayak gini guys. Kalau di Indonesia itu namanya malam. Wah. Pinky, semuanya se. Pinky. 这个娃娃冰淇淋，巧克力的，我不要一起了，弟弟知道吗？很香。哪里比较很香？我要做冰棒。这个，这个，这个哪里？Ini sorghumnya, titik, semuanya. Bây giờ cho anh put that there. This one ticket hả lợi là ha. Bây giờ chỉ cho tao mà. Wow. Yeah. Con chỉ là gì? Can you show? Cho chị là cái gì là? Đây. Can ừ. you show? Can you show? Popin chỉ liền á. Con chỉ đi. Can you show? ini re ừ. ni paula di chili thay tao wow cái, cơ cái, cơ hello à đúng rồi 不是这样太难了这样了对跟你说 看我的命吧，还帮我下我什么用啊？你，我这是在木呢。哦。嗯， ini mamanya berarti nek roti barang deh aja kan aja dan yang keempat ini guys eh kelima ya tadi keempat ini dan kelima ini eh, 什么衣裳穿出你摸一下，来这里，赶快剪。等一下还没。你过吗？没有，等一下。 Tanisha cái này nè cảm ơn还有两个完脸图，我怕体力。你玩什么体力？Mà đã có xuân về nghiên thi Pin chi liền nào kayak gini guys es krim es krim kami tahu es krim es krim ini iya. kategori coklat coklat alah Aisan Pepe ya udah ya guys makasih yang udah nonton Titi biar main dulu and bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh